Ellos quieren todo free, free, free. Yo lo saco de aquí, ki, ki. Ellos me tiran sí sí sí Se van en un click click clic. Ellos quieren todo free, free, free. Yo lo saco de aquí, ki, ki. Ellos me tiran sí sí sí Se van en un click click clic. Miro hacia abajo, lo veo pequeño y en ellos no encajo. Miro hacia arriba, pero el ceiling Y no hay nada en el plato. Esperaba más de lo que critican tanto. Ahora lo veo y solo me parecen phantom. Quieren igualar, pero terminan en llanto. Que espanto. Tampoco soy bueno, pero aún así los parto. Mi nombre quedó grabado como el de tu santo. Estoy saturado de tanto estar en el cuarto. Pero es necesario para empezar a sonar tanto. Tiempo haciendo coro Y ellos repiten de más, parecen los loros. Y ahora solo quieren paz y olvidar todo. Yo no miro hacia atrás, bajarme en modo. Vienen por este trick, trick rápido el rock Ki, ki, ki Búscate en esta pi, pi, El Rojo, azul, Ki, ki, ki Estoy dormido, estoy chi, chi, chi. Ideas salen mi, mi, mi Se come todo el fi, fi, fi No pega ni con pri, pri, pri Ellos quieren todo free, free, free Yo lo saco de aquí, ki, ki Ellos me tiran Chi, chi, Se van en un clic, clic, clic Ellos quieren todo free, free, free yo lo saco de aquí,